तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के much awaited action packed film Pathaan के लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि यशराज बैनर के तले बन रही पठान फिल्म जिस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं वार जैसी फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और इस फिल्म में हमें सुपर शाहरुख खान के साथ में दीपिका पादुकोण और जोन अब्राहम भी देखने को मिलेंगे तो दोस्तों दो में शाहरुख खान सर की लास्ट फिल्म आई थी जीरो उसके बाद से ही शाहरुख खान सर के जितने भी फेस बेचैन से वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे किंग खान कब वापस आएंगे और कब हमें उनकी नई फिल्म देखने को मिलेगी तो दोस्तों अभी तक पठान फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है लेकिन पठान फिल्म की शूटिंग बहुत पहले चालू भी हो चुकी थी लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पठान फिल्म की जो शूटिंग है वो रुकी पड़ी थी ऐसे में आप में से बहुत सारे शाहरुख खान सर के फैंस मुझसे बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई आप पठान फिल्म की अपडेट दीजिए पठान फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और पठान फिल्म के बारे में कोई नई जानकारी हो हो तो वीडियो बनाओ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पठान फिल्म की शूटिंग को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान की जो शूटिंग है वो जून महीने के तीसरे हफ्ते से वापस चालू होने वाली है जहाँ पे दोस्तों इस फिल्म के कुछ high octane action scene shoot किए जाएंगे साथ ही साथ दोस्तों फिल्म का एक सॉन्ग भी शूट किया जाना है बता दो दोस्तों फिल्म की जो शूटिंग है वो 20 दिनों तक चलेगी उसके बाद पठान फिल्म की टीम थोड़ा रेस्ट लेगी और बाद में इस फिल्म का जो दूसरा शेड्यूल है वो चालू होगा तो दोस्तों यही पठान फिल्म से लेकर अपडेट आई थी कि पठान फिल्म की जो शूटिंग है वो जून महीने के तीसरे हफ्ते से चालू होगी और 20 दिन तक चलेगी जहां पे फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस और साथ में एक गाना भी शूट किया जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की जितने भी शाहरुख खान सर के फैंस पठान फिल्म के अपडेट मांग रहे थे उन सबको अपना वीडियो मिल चुका होगा और आप सबको खुशी हुई होगी तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पठान फिल्म की डेली अपडेट अपडेट्स आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि शाहरुख खान जोन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की पठान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या तबाही करेगी और पठान फिल्म का जो कलेक्शन है वो 300 करोड़ से ज़्यादा का रहेगा या नहीं